هلو في and welcome تو a فيديو وي هاف we فيديو a وفاينلي جبنا الجيف اواي جايز سوري جايز ما باتش الفيديو البارح خاطر آه، بخلت ما عادش كالي ما ريكوردتوش سبحان الله بخلت هاك هو سو بالنسبه للجيف اواي مش يكون عندنا 5 دولارات ستيم كارد وبارتنر تشويس باكج هذاك اللي يبدا فيه الباليسونج والاكا 12 والديجل وكل الجو هذاك يعرفوا هكا بالنسبه كيف تشارك آه، تعمل سبسكرايب للشان تاعي وشينكس جيمر تشانل زاد تلقاوها في الديسكريبشن وطعملوا كومنتير في الفيديو هذا جايز وكان حاجتكم زاد باي حاجه معناها ديتيلز على الجيف اواي تلقاوها الكل في الديسكريبشن اند بيس ملتقانا في الفيديو الجاي Tesla. Hey, wait. reload. Our C4 is planted. Keep watch. All enemy wiped out. Mission complete. Attack reload.